ταγκάρω, ταγκάρω, ταγκάρω. Σποϊλάρω, ξεπετάω, ξερευνάω, χαμάω, πηδάω. Μαλακισμένο κερίτο. Ένα γκέμ δεν μπορούμε να κερδίσουμε, ρε μαλάκα ο Μπάρκ. Γεια σε όλου. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρε στο Σράγκα Top έχει γίνει μέτα. Αφού οι πουτάνα γη Κορεάτε το κάνανε μέτα και όχι ο Γούντερ, στα αρχίδια μα για το Γούντερ και για του G2. Anyway, σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω πώ να λεϊνάρετε versus μια Σοράκα Top. Γενικά είναι ένα απλό lane. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε σαν Renekton είναι να επιβιώσουμε τα τρία πρώτα levels χωρί να μα ποκάρει πάρα πολύ. είναι σημαντικό να αποφεύγουμε το Q και να μπετάρουμε το της για να κερδίζουμε τα trades. Ό,τι κάνω εγώ εδώ, ακριβώς το αντίθετο μια φάση. βλέπουμε ότι η Rexa είναι topside. Αφού τελειώσει τα cracks λογικά θα πάει scuttle και είτε θα προσπαθήσει να γκανκάρει top ή να κάνει invade στο enemy jungle. Αν και δεν είμαι level 3 ακόμα, ακολουθώ το ping της Rexa και επειδή η Σωράκα είναι πεκτρώνη, χαλάει το flash της. Επειδή παίρνουμε το flash Σωράκα τόσο νωρί στο game και το wave ψάρει προς τα μένα, παίζω aggressive όποτε τη βλέπω να προσπαθεί να φαρμάρει. Φαίνεται πως και ο ίδιο καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να φαρμάρει, γιατί και η Ρέξα είναι ακόμα round, αλλά και εγώ μπορώ να το σκοτώσω να έρθει αρκετά κοντά. Η Ρέξα θέλει να γκανκάρει πάλι, αλλά δεν συνειδητοποιεί ότι είναι world το boost που κάθεται. Καλό παίκτης. η σωράκα προσπαθεί να σπρώξει το Wave μέσα στο tower μου για να κάνει reset. Με αυτόν τον τρόπο όμως μου δίνει την ευκαιρία να ανοίξω τον κόσμο μου και να πάρω ένα πάρα πολύ καλό trade. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει είναι να μείνει στο lane, γι' αυτό και τη σκοτώνω. σε τέτοιου είδου matchups ρασάρω λιθάλτη, αν πάρω lead, επειδή η champion σαν τη Σοράκα είναι πάρα πολύ squishy. Γενικά στα επόμενα 2 λεπτά δεν γίνεται τίποτα το σημαντικό. Οι Rek'Sai με την Diana έρχονται topside και ιδιαίτερα στο αντίπαλο jungle. Δεν κάνουμε τίποτα όμω. Πάω mid, χαλάω το ulti μου και τον ghost μου, αλλά δεν παίρνουμε ούτε ένα kill επειδή η Diana δεν θέλει να πατήσει ρο. Εδώ απλά προσπαθώ να σοβάρω το wave μου για να κάνω B, αλλά επειδή ξέρω ότι η Σωράκα θα νομίζει πως έχω κάνει B, θα την τζιζάρω και θα πάρω το flash Αφού πάρω το flash της, περιμένω το cooldown από το ulti μου και μια καλή στιγμή για να τις κάνω all Αφού τη σκοτώσω εδώ, παίρνω το plate, πάω B και ολοκληρώνω το γυμνούς. Αυτή τη στιγμή είμαι legit τόσο δυνατός που μπορώ απλά να ανοίξω ghost και να την κάνω dive. Το misplay που κάνει εδώ η Σοράκα είναι ότι δεν κάθεται κάτω από το tower της για να με καϊτάρει με το E και το heal τη, αλλά προσπαθεί να τρέξει μακριά μου, κάτι το οποίο είναι αδύνατον, έχοντα Ghost και Yumus ανοιχτό. Το μόνο που μένει πια να κάνουμε σε αυτό το lane είναι να πάρουμε το tower και με το lead μας να βοηθήσουμε την υπόλοιπη ομάδα μας. Το League όμω είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Το ότι εγώ νίξα το lane μου δεν έχει καμία σημασία όταν η Rexha δεν έχει δάχτυλο να πατήσει το κουμπί F για να κάνει smite τον Baron και τη το κλέβει ο αντίπαλο στη Λυσίν ο οποίο μπήκε μέσα στο pit 1v4. Μαλάκα! Δεν μπορώ να νικήσω game σήμερα ρε φίλε. Δεν γίνεται να νικήσω. Μαλά να σε έχω μπροστά σου τραβάω. Πα! Πα! Πα! Ramao, Pizao, Trepatao, Colbao, Serepnao, Pizao, Chegamao, Secrepnao, Sepetao. Oh,